La clase de rima está por empezar Pido que guarden silencio que lo voy a redactar Muchos a mí me detestan pero yo voy a cantar Se quieren poner enfrente pero los voy a esquivar A capela me la velas, mira que es la nueva escuela Cuando canto mi poesía siempre les llegan secuelas Varios me tienen en fotos, varios me prenden las velas Yo les digo de coraza que se vayan a la ver ganas de rapear Yo siempre cargo con ellas en este género money A veces me abre las puertas que me invitan a un evento Se agradece pues la neta no cualquiera tiene suerte de al micro cantarle letras Yo siempre suelto metra no parecen del planeta Como dar toda la vuelta 360 en patineta Muchos aman mis canciones otros me comentan mierda Yo solito me la curo pues los vatos no me llegan Salido de la San Miguel levanto mi colonia Pura de X3 que lo guarden su memoria Pocos pero locos, así se nos va a quedar Yo nunca tiro la toalla, más bien te tiro a matar Suelto lírica, mímica, que te va a gustar Malo en química, pero sé conjugar las palabras que le llegan a mi mente al azar. Puede ser que llegue lejos, pero no me voy a alzar. Con la banda de parranda, ojeroso como un panda, quieren ensuciar mi nombre y todo se me resbala. Quieren una tiradera como la de un par de balas, pero no le tiro a nadie, mejor por un par de guamas. Me dicen Beethoven, tal vez será por escritor, o será que me sordeo cuando supo una canción. Me llegan varios mensajes que saques el cabrón Pero nunca los contesto pues la hago de emoción